үстүбүздөгү жылы элүүгө жакын чакан гэс куруу зарыл деди бакыт төрөбаев касымалиев жана мүсүралиев бизнес акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн талкуулады бишкекте таштанды чыгаруунун тарифи көтөрүлдү орозайым нарматова үй камагына чыгарылды кыргызстандын банк тутумунда алты жүз миллион доллар бар анын кырк пайызы накталай кыргызстандын пара дзюдо боюнча курамасы эл аралык мелдеште үч медаль жеңди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев энергетика министрлигинин коллегиясынын жыйынына катышты жыйындын жүрүшүнө министрликтин министрликке караштуу администрациялык ведомстволордун жана отун энергетикалык комплекситин ишканаларынын эки миң жыйырма экинчи жылдагы иштеринин жыйынтыктары жана эки миң жыйырма үчүнчү жылга карата иш пландары жөнүндө баяндамалар угулуп талкууланды бакыт төрөбаев тиешелүү жетекчилерге энергетикалык компанияларды керектүү жабдуулар менен камсыз кылууну энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча күбөлүк алган компаниялар эгерде узак мөөнөткө чейин иш баштабаса министрликке алардын маселесин кайра карап чыгуу тапшырмасын берди ошондой эле мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык үстүбүздө жылы элүүгө жакын чакан гэс куруу зарыл экендигин белгиледи министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары адылбек касымалиев кыргызстандын бизнес акыйкатчысынын милдетинин аткаруучусу нурлан мүсүралиев менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө тараптар бизнес акыйкатчы институтунун эки миң жыйырма экинчи жылдагы ишинин алдын ала жыйынтыктарын жана эки миң жыйырма үчүнчү жылга пландарын талкуулашты нурлан мүсүралиев адылбек касымалиевке эки миң жыйырма экинчи жылы акыйкатчы институтуна түшкөн арыздар боюнча маалымат берип өткөн жылга салыштырмалуу арыздардын саны азайгандыгын белгиледи бишкектиктер февраль айынан тартып таштанды чыгаруу үчүн төлөмдү жаңы тариф менен төлөй башташат бул тууралуу кабар агенттигине тазалык муниципалдык ишканасынын директору рамис алиев билдирди ал жаңы тарифтерди тизмектеп берди тиричилик керектөөчүлөр үчүн бир адамга кырк бир сом чарбалык субъекттер үчүн метр кубу үч жүз алтымыш бир сом пенсионерлерге жеңилдиктери менен бир адамга жыйырма эки жарым сом активист орозоайым нарматова үй камагына чыгарылды биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришкендей соттун отузунчу январдагы чечими менен орозо айым нарматовага карата мурда тандалган камакка алуу баш каргоо чарасы жыйырманчы февралга чейин үй камагына чыгарууга өзгөртүлгөн эске сала кетсек массалык башаламандык беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жыйырма бир адам кармалган биринчи май райондук сотунун эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма төртүнчү октябрындагы чечими менен жыйырма адамга камакка алуу түрүндө баш каргоо чарасы тандалып бир бирөө ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган кыргызстандын банк тутумунда алты жүз миллион доллар бар анын кырк пайызы накталай бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында улуттук банктын расмий өкүлү аида карабаева билдирди анын айтымында мындан мурда накталай доллардын жетишсиздиги байкалган бул негизги соода өнөктөштөргө санкция салууга байланыштуу кыргызстандын пара дзюдо боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү португалияда өткөн гран при алмейда эл аралык мелдешинде бир алтын жана эки коло медаль жеңди маалыматка ылайык кырк сегиз килограмм салмак категориясында хаитхон хусан кызы алтын медаль ээси болду ал эми эркектер арасында алтымыш килограмм салмакта алихан жумагулов жана ал жетимиш үч килограмм салмак категориясында мамат ибрагим суранов үчүнчү орунду ээледи белгилей кетсек спортчулар башкы машыктыруучу канат имяновдун жетекчилиги алдында мелдешке катышууда